uh, macam ni Haji uh, Sami ni uh, datang dengan ada hajat lah tahu kedatangan kami ni kata orang tu bahasa bunga dia untuk ni lah untuk apa menyunting ah kata orang tu dia bahasa dia bahasa bunga-bunga dia menyunting lah. Kan? Bahasa kita ni meminang lah. menerima kami datang ke rumah ni lah ha. sebelum tu uh, saya kenalkan lah dulu saya ni bapa saudara kepada uh, Adri ni uh, saya dah diminta oleh mak bapak dia lah untuk menjadi uh, juru cakap lah untuk uh, <laughs> macam itulah senang dia so lepas tu uh, <coughs> macam ni uh, saya kenalkan dulu saya uh, bapak saudara kepada Adri ha, ni sebelah kiri saya ni saya kenal lah kot ha, Muhammad Syafiq tapi kami di kalangan kami ni adik-beradik kami tak panggil dia Syafiq ha, kami panggil dia Abang Li. ha, tu nama dia kena tanya dia <laughs> kenapa nama Abang Lee <laughs> di sebelah kanan saya ni ha, kakak ipar saya lah Uh, mak kepada Adri Nur Azlin uh, Yang ni abang ipar saya uh, Nizam Ah, nama dia special sikit ni Zam Ong nama dia ha yang ni kakak saya eh, Zulina ha so di sebelah tu anak-anak adik-beradik Adri lah ha yang ni Musin Musin ni adik kepada ha, Kak Lin ha, maknanya mak saudara lah pak cik pak cik lah eh. pak cik kepada ni ha, macam ni Haji uh, Sami ni uh, datang dengan ada hajat lah Ah, saya telah diminta uh, untuk ni hajat dia ada seperti pun ialah mungkin diorang-diorang ni semua dah berbincang dah. Yeah. Ya. zaman moden ni tak macam dulu kita. Kita ni bersurat bagai semua kan. Eh. Ha, sekarang ni semuanya internet semua kan. So uh, dan perbincangan tu pun rasanya dah diadakan dah sebelum ni. So untuk benda ni kita jadi sebagai formal lah. Ha, kata orang tu nak adat 100% tu tak adalah juga ha, so kata orang tu kita ikut jugalah sedikit sebanyak dia kata orang tu so seperti mana saya tak saya rasa uh, dah tahu kedatangan kami ni kata orang tu bahasa bunga dia untuk ni lah untuk apa menyunting ha, ha kata orang tu dia bahasa dia bahasa bunga-bunga dia menyunting lah bahasa kita ni meminang lah ha, so saya difahamkan yang uh, apa sebelum tu uh, saya nak tanya juga sebab nanti kan salah rumah ke <laughs> betul eh nanti kan salah orang ke sebab saya pun tak kenal orang dia macam mana kan semua ni rasanya tak pernah jumpa lah kot ha, nanti kan <laughs> okay. uh, bila masuk uh, meminang ni saya diberitahu uh, nama dia tadi uh, Nur ha, lupa dah <laughs> Nur Faizah Nur Faizah binti Ahmad ha, saya tak sure lah ha, ha saya rasa dia beritahu ialah dia orang pun dah masing-masing dah berjumpa maknanya kosong lagi lah kata orang tu ha, tak adalah berpunya ha, so ha, bila dah apa ni bila dah jadi macam tu dah bersepakat lah rasanya kan antara dia orang ni lah sudah cakap tadi zaman kita dulu lain kita mak bapak saya saya nampak yang macam muda dah tua dah sebenarnya ha, kan nanti ah awet muda lah tu kan ha, ah itulah Ah. <laughs> Ha? Betul Ri? <laughs> Ha. ha. Saya ha, Tuan Haji saya saya dia beritahu ada lagi beberapa orang kan kata dia. Ha, ha. ha. nanti ya, orang ha, silap pula sekarang kan. So uh, seterusnya ni Haji uh, macam inilah. So setelah kami diperkenalkan macam ni uh, ikut ikut cara dia uh, kita terus kepada ni lah uh, macam mana dah kalau dah bersetuju lari eh, tak ada tak salah orang betul tempat dia betul rumah dia betul segala cara dia uh, kita tanya biasanya sebab kita orang ni daripada kebanyakan ni daripada orang Selangor eh, Selangor eh? ada orang lain tak ada ah, Kak Lin daripada orang Perak so uh, biasanya kita bercerita dari segi duit hantaran Ha, nanti nantilah kita bercerita mungkin Haji boleh cakap kot kita bercerita dari segi duit hantaran dan mas kahwin kalau mas kahwin ni pun kalau selangor lain selangor ni 2-300 kan ha, kalau wilayah KL tu dalam saya lu nikahnya di KL dalam 30 puluh ringgit je ha, dia macam tu ha, dia berbeza dia wang hantaran dengan mas kahwin ha, so yang tu kita rasanya kita nak confirm betul-betul lah eh? Ha, so, nanti kan tak nak timbul masalah di kemudian hari rasanya begitulah kot rasanya uh, ya, ya. ah, dan seterusnya uh, kita akan bincang berkenaan dengan tarikh uh, bila kalau dah bersetuju lah eh, kalau tak ada masalah kita bincang masalah tarikh kendurinya uh, akad nikahnya uh, dan seterusnya so selain daripada itu uh, yang ni satu lagi sebab saya pun diberitahu juga uh, macam Adri ni nak ambil yang nombor dua tiga. Betul eh? Yang ketiga adik adik, adik, macam mana? Adik adik beradik yang ke ah ah tu ada setengah dia punya ni adalah pula kan kadang ada yang sepersalinan ke ada yang nak nikah ah yang itu pun kena beritahu Adri lah nanti sebab ah, nanti kan ialah ah, dari segi ini ah, ada ada dia punya macam kadang-kadang ah, tak maulah nanti kita melanggar pula kat sini kita datang rumah orang ni kata orang tu kena ikutlah kat sini ah gitu So saya rasa uh, uh, setakat ini itu je lah dulu sementara kita nak ni saya sedia, serahkan kepada uh, tuan rumah ke macam mana ke kita boleh bincang uh, berkenaan dengan tu lah seterusnya. dan dari segi uh, mas kawin saya rasa macam betul eh hantaran hantaran mas kahwin ikut nak negeri mah mas kahwin hmm. Terengganu apa ha itu benar benar tengok Ma, yang saya saya sebab saya pun halu datang Terengganu ni kan ada kawan-kawan kat sini sebab dia ikut mas kahwin ni uh, dia tidak uh, kontrak Terengganu ni dia tidak ter, terikat uh, ikut kepada pihak perempuan sebab saya uh. saya kahwin dulu hantaran dan mas kahwin sekali ha pun boleh juga ha, boleh kemudian uh, lah. lah ha. tak ada lah ha. tapi kalau satu hari betul Adri ni bermurah hati nak bagi sagu hati ke boleh aku tak ada masalah kot. Adri. Ha ada ada ya. Tapi kita tak ada masalah. Ha rasanya lama tak ada tak lama dah tak pakai apa ni agak menjadi yeah. kuat kita pun betul uh, ah. ah. permudahkan apa apa yang susah jadi permudahkan ya yeah. yalah betul lah tu lagi banyak cerewet lagi panjang <laughs> hmm. betul je dulu ah, yang kami dulu yang nama empat sekarang nama tiga Oh dia oh, terbalik. <laughs> dia bawa ke atas. <laughs> yang dia kena tentang dissertation dia cara dia buat master dekat UIT tu ada apa-apa nak cakap yang lain? mak dia Uh, dia uh, uh, dia sebenarnya hantaran tu lah ya, Itu yang paling ni sebab nanti tak ada lah nanti besok uh, hari ni seribu, besok 2000 uh, ah, biar biar ya, kita biasanya, kita uh, mak ayah ni dah setuju dengan apa dia bincang. Ah dia bincang Setuju sama ada kan nak, sama ada ah, sama kan? ada nak bagi tahu ke tak bagi tahu terpulang lah tapi dia tak kita tak ada masalah lah. Tekan pun kalau macam tu kalau uh, okey uh, boleh cakap ada kot. Ha, saya diberitahu uh, untuk mas kahwin tu tu pulang pada ni lah nanti kita tetapkan uh, tapi untuk uh, so untuk wang hantaran saya dimaklumkan uh, 10000 rm uh, saya, saya nanti saya dimaklumkan lah tapi kalau ada apa-apa jinak nak, nak ni ke bang, nak bangkang ke ha? <laughs> <laughs> ha. Boleh dia kalau masa akad nikah tu dia ada dua dua lah biasanya sama ada nak guna mas kahwin saja ataupun yang hantaran tu dimasukkan dimasukkan sekali. Dimasukkan sekali akad yang. Ah, Mana 10000 ni sekali dengan mas kahwin. Ha. ha. Boleh. Ha. ha. ha? Tapi biasanya macam itulah sekarang. Ha. Ha. Ya, ya boleh. Ha. Insya-Allah lagi lagi mudahlah senang ha, mudah cerita. Ya. Kan? Tak ada masalah. So kalau dah setuju yang kat situ um, kita apa ni sekali. Tak maksudnya pada hari itulah bawah. Okey, uh, yang uh, ni uh, bila 10000 ni kita cakap ni adakah uh, kita orang nak hantar pada waktu apa nikah tu besok 10000 tu ke masa tu masa akad nikah maknanya kita orang terus bagi waktu situlah biasa buat bendrak kan ya bendrah tu letak tu end tu dia angkat kan. Ah, ha, bendrah badri. Ah, ha. bukan cash lah dia. Ha, ha. e-wallet kau tak ada tau. <laughs> Sekarang orang moden-moden ni semua pakai komputer ni ya, eh, ya, pakai handphone ni ya. kan. <laughs> <laughs> Okey, dan seterusnya kita mungkin kita boleh bincang pasal berkenaan kenduri ni. Ha, saya rasa kenduri tu. Tarikh tarikh kenduri itulah saya dimaklum je saya pun lupa tarikh dia saya, saya dimaklumkan keduri tu uh, pada di, di Kuala Terengganu ni 22 hari bulan 8 betul betul, betul. saya di dimaklumkan lah maknanya 22 bulan 8 tu kita bernikah bukan kita lah <laughs> betul betul je 22 ah, maknanya di di di sinilah rasanya ya ada ah, masjid terapung dia tu. Ya. Ah tak apalah. Hmm. Ah maknanya di sini jugaklah. Ah dia kau tengah pula. Dia selesai di mana? Kadang-kadang dalam satu hari dua, dua tiga majlis dibuat di satu tempat. Asyik. kalau kita pergi sekolah, saya bayar pergi mana? Ah. Sebelah ada majlis lain pula. Okey. Kalau tidak juru nikah tu pergi sana pergi sana. Ya betul. So kami kami ikutlah. Kami ah. ikutlah keputusan tu kami ikut. Ah nanti beritahu kat ni. Ah. Tarikh itu memang tarikh tu lah Tarikh tu Keadaan kita sekarang ni kan Tengah uh, keluarga Haa ah. Oh, kena juga lah eh, Mungkin dah kita dah Okey lah Kita menyebabkan dari uang Berbuat apa kan hmm. Pada hmm. dalam keadaan nah, sekarang Kita masih berpegang pada tarikh itu, Tarikh itu Tarikh tu 22 bulan Makan Kemudian ada dikemudi ke apa benda Kita sama ada kita buat besar Kita buat kecil tu kemudian hari-hari yang sama hari yang sama hmm. kalau kita tak boleh buat diarahkan tak boleh buat kita buat benda kecil kat rumah kita lah ah boleh kita tu buka dan semasa hmm. tapi kita tetap dah 22 bulan boleh nikah. ya nikahnya pada waktu tu lah nikah dengan kenduri Najib nikah dengan kenduri sekali lah cuma kenduri tu tetap tak lah. terpulang tengok kepada keadaan keadaan semasa ni lah Yalah. sekarang kadang-kadang boleh buat di tempat Hmm, sebab sekarang ni pun arahan ni dah keluarkan kalau tak boleh lebih daripada 50 orang. Ya. Ha, ah, tu arahan dia lah. Ya, so, ha, mudah-mudahan lah. Tapi Tengganu ni tak ada, tak ada orang lagi kan. Ha. ha, ha. <laughs> Okey, kalau jadinya 22 yang melapa. Okay sebagai tanda ji sebagai tanda kata orang tu kita dah bersetuju kita dah bersetuju dengan tarikh kita dah bersetuju dengan mas kahwin bersetuju dengan wang hantaran so kita kami ada bawa lah sebentuk eh, kali sini sebentuk cincin sebagai kata orang tu sebagai tanda ah ha, sebagai tanda yang kita ni uh, dah mengikat tali pertunangan uh, so uh, nanti uh, sama ada sekarang atau kemudian kot Kak Lin uh, sekarang pun boleh uh, kalau sekarang pun boleh mungkin uh, minta pihak perempuan nak lah kot uh, nak kat dalam ke atau Haji nak selesa kat terpulang eh Okey, kalau macam tu nanti saya serahkan kepada ni lah ha, keluarga tu nanti berbincanglah sebab tak nak nanti kami bawa sebelas tiba-tiba ha, contoh dia kan ha, dia, saya tak nak jadi kan kalau kabut pula kan so tak apalah saya minta know. macam yang ada incubator lah apa semua tu lah yang dia pernah